hands, your hands clap. If your girl's out of place, it's your girl I slap. Klap je handen, handje klap. Als je meid vervelend doet, dan snap, Dat is een grap. Wij zijn beleefden, zijn alleen maar in voor feesten. Jeroen chillen, je chillen. Wat meer kan ik zeggen? Wij killen, breken de boel af en we trillen met dikke bassen, jouw kikkerbillen.